أفيدك أبدا لن تعود إلي للشاعرة دكتورة أمل العرب أبدا لن تعود إلي أبدا لن تكون طريقي أبدا لن تعود إلي أبدا لن تكون طريقي ولا في يوم مصيري أبدا لن تكون طريقي ولا في يوم مصيري لكذابت الأشواق وزبلت الزهور وحلت مكانها الأشواق والأوقات أبدا لن تكون شراع مركبي أبدا لن تكون شراع مركبي ولن تصل لمرسى شاطئي أبدا لن تكون شراع مركبي ولن تصل لمرسى شاطئي ولا تدخل أحضاقي ولا يكون يوما اسمك على فمي ولا تسكن صورتك أجفاني ولا أهدابي ولا تجلس في أحلامي وخيالي أبدا لن تكون عنواني ولا دربي ولا خطوتي ولا ذل صورتي أبدا لن تكون عنواني ولا دربي ولا خطوتي ولا ذل صورتي ستكون صورة بلا معنى وكلمة بلا حكمة وبسمة داخل ودمعة وفرحة تساوي ألم وفشل يسكنه أمل أبدا لن تزور مرسمي وترى لوحتي وتسمع أنغامي ولا تعزف أوتاري وتطرب مسمعي بألحانك أبدا أبدا لن تزرع ورودي وتشفي جروحي وتمسح دموعي أبدا لن تزرع مرودي وتسقي جروحي وتمسح دموعي أبدا لن تكشف عن وجهي وتسمع صدى صوتي أبدا لن تكشف عن وجهي وتسمع صدى صوتي أبدا لن أشرب كأسك وألمس زهورك فلقد تجرعت كأس الوهم وتخلصت من الكذب وكتفت أسهار الخداع ورميتها فلقد تجرعت كأس الوهم وتخلصت من الكذب وقطفت أزهار الخداع ورميت بها في بئر الوداع فأنا أعلنت الاعتذار عن هواك والبعد عن وهمك فأنا أعلنت الاعتذار عن هواك والبعد عن وهمك فأبدا لن تعود إلي فأبدا لن تعود إلي مع تحيات كما